Привет! З вами Тарас і сьогодні в нас огляд пластиків е, під назвою FlexWire. Прийшли вони по внутрішній пошті, скажімо так, нова пошта. От, Тобто з України, не з Китаю. Для прикладу, ось лежать два китайських. Е, це АБС без кольору 1,75 мм і це АБС звичайно, біла. Тобто вона так жовтувата, можете бачити, на відео не видно, воно засвічує. Е, от. Що почати? Почну я з цінового діапазону. За ось цих три мотка по 100 метрів е, було віддано в районі 160 гривень. Тобто в середньому цей пластик десь 50-55 гривень за ось такий моток. Моткові 100 метрів і бачите, тут навіть написано, що довжина не 300, а 100. Він ще вага 0,75, але вага, на жаль, не знаю. Але ні, чекайте, 250 грам, 250-260 грам. Як я кабабіна залазувала по-різному, до речі, бо я перевіряв. Е, от, Я не знаю, як цих два пластика, я їх ще не розпаковував. Я просто, як бачите, вийняв середини, там така штука була, яка не давала вологу. Щоб висока вологість не була, тобто поглинач вологи. Е, я їх розрізав, достав цей поглинач вологи і зважив. В середньому вийшло там 264, 255, це 255 був, е, і 268, тобто в середньому. Що вилося з цього, я вже пробував надрукувати. Як бачите, ось таку мигалочку я зробив е, гарним помаранчевим пластиком, мені він подобається. Трошки під'їдає саморобна мигалка. Ось. Що з ним сталося? Він був поломаний. Можливо, це вже ми поламали, але я, чесно кажучи, сумніваюся, бо АБС-ку дуже важко зламати. Е, наведу вам приклад. Беремо АБС-ку. Раз, два. Напобіліла, вона не лопається. ФЛА. Три, чотири. Вона ще не лопається. П'ять, шість. Знову вона не лопається. Ну, читайте, два рази, тобто 12 разів я вже зігнув. Сім, вісім. Вона ще не лопається. Дев'ять, іде. О! 20 разів її треба зігнути, грубо кажучи, в одному напрямку або 10, щоб воно відламалось. Ну не міг він сам полопати. Але є друге припущення. Не думайте, що можливо фірма погана. Коли замовлялись, ми вказали, що це для 3D-ручки. Для 3D-ручки зрозуміло, що такий моток не буде за нею вісіти, тому, скоріш за все, просто ті, хто відправляли, вони могли поставити нарізані кусочки, там ломлені, брак, скажімо так. Але я, чесно кажучи, сумніваюся. Скоріше за все, він був полопаний. Оце помаранчевий. Далі відкриваємо, роздираємо ось таким чином фіолетовий. Також непоганий пластик, друкувати ще ним не пробували. От Один кінець я бачу. Ну і ніби, слава Богу, більше кінців я не бачу, як на цьому. У всій бобіні два кінця побачили, потім 6, потім 7. І в кінці кінців у нас вийшло 5 кусочків, якщо вважати разом з цим. Тобто 4 маленьких е, і один ось такий. І зелений, звісно, пластик. Щось хотілося для різноманіття, як ви бачите, був синій, помаранчевий дуже гарно зійшовся. До речі, мигалочка зроблена з е, скла поворот повертача від МТ-10 переднього. От, І просто під нею зроблено коробочку. Зелений пластик. Також гарненький. Давайте наддерем. От. Гарний пластик, головне його не переплутати, бо потім буде ну, два кінця, я бачу. І ніби все. Якщо два, то добре. От, е, Спитайте, навіщо тут китайські лежать? Це я заберу. Е, приклад для того, що оцей от, от пакетик, пакетик е, здається в районі 50 гривень. Е, скільки тут я не пам'ятаю, але суть в тому, що ось це 50 і ось це 50. Думаю, різниця ну, видно. Тобто це залі, а це з, з фірми. Ось. Ну і так, для порівняння білий пластик, щоб ви бачили наскільки різноманітні кольори. Е, в принципі, по якості він гарний, температура плавлення 230, ну ми друкуємо при 235. Е, там написано, що пластик починає вже розправлятися від 210 е, і до 240 в діапазоні. Тобто в цьому він починає плавитись і далі вже. Тобто оптимальне написано 230, ми друкуємо 235. Е, Що ще сказати? На мегаличку на корпус пішло, здається, 6 метрів. Е, Дуже гнучкий пластик після надрукування, не ломиться, так як я показував, ну ви бачили, я його гнув. Е, Що ще сказати? Єдиний нюанс, можливо, це просто так попалося він десь перегнутий був. Е, те, що в деяких пластиках немає 1,7 навіть. Тобто 1,69, 68, 1,7. Е, це може бути зв'язано тим, що я міг міряти в місцях, де він зігнутий, скоріше всього. А може бути і з тим, що економія, тобто переправляють і роблять трошки меншим діаметром. Принтер буде на ньому друкувати, але він буде не точно показувати розхід пластика, тобто у вас буде йти більше пластика по довжині, чим може бути. Е, і також е, він буде неправильно класти слої. Тому що він слой розраховує на певну кількість пластика і використовується менше. Бо екструдер ролик подає певну кількість, е, він розрахований на те, що товщина там, в хвилину 1,75 має подаватися, подається 1,7. Цих 5 мають велику, скажімо так, не увагу, а велике значення для того, щоб подавати. Тобто, якщо не менший діаметр, то це погано, навіть якщо цих 500 сотих немає. Тому, друзі, кому сподобається, купуйте, ну я ще раз кажу. Ціна однакова, що в китайця, що всього. От, Кому сподобається, купуйте, ніби він нам подобається, гарно друкує все. Е, от. Також для зрівняння хотів вам показати, бо ця штука тут лежить, якщо в мене вийде знімлю відео, це повітряний сигнал буде. Тобто тут така дудка, ще один кінець, всередині, як бачите, отвор ззаду, щоб мембрана ходила і мембрана з паперу. Сюди подається повітря в районі 3 атмосфер. І завдяки товщині цієї дудки, скажімо так, труби буде регулюватись тональність. Ну, Це все на болтиках. Також е, силочку на нього я залишу в описі. Це вже не моя конструкція, це я знайшов таку. От, е, ну, Тому на, на цьому в мене все. Е, показати, як він друкує. Ну, от Це АБСК, я не пам'ятаю, здається, монофіламент. От, А це вже. Не знаю, чи ви бачите різницю, скоріш за все, ні. Але гарно надруковано, що одне, що друге. Гарно сіло, гарно взялося, ніде нічого не потекло. Бачите, навіть напис Аларм. Е, стінка міліметр на написі півміліметра. От. Тому така штука, друзі. Кому сподобалося, ставте лайки. Запитуйте, що цікаво в коментарі, буду завжди радий відповісти на ваші питання. На цьому в мене все, друзі. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!